नमस्ते सबैजनालाई म राजीव ख्याजु र आज हामीहरू आफ्टर इफेक्ट्समा इज इन इज आउट र इजी इजको बारेमा थाहा पाउनेछौँ यो भनेको के हो र हामीले आफ्टर इफेक्ट्समा यसको युज गरेर कसरी एनिमेसन गर्न सक्छौँ यो सम्पूर्ण कुराहरू आजको भिडियोमा तपाईँले थाहा पाउनुहुनेछ without any further delay let's start our video यहाँतिर चाहिँ मैले एउटा कम्पोजिसन क्रिएट गरेँ त्यसपछि चाहिँ मैले यो सोलिड हुन्छ एउटा एउटा एउटा तिनवटा चाहिँ मैले बनाइसकेँ तिनवटा बनाइसकेपछि मैले यो नेमिङ दिएँ जस्तै कि मैले टपमा भएकोलाई टप बटममा भएकोलाई बटम मिडलमा भएकोलाई मिडल भनेर नाम दिएँ त्यसपछि मैले पोजिसनमा यो की फ्रेम लगाएर यहाँसम्म यसरी एनिमेट गरेँ एनिमेसन चाहिँ यस्तो भयो अब चाहिँ हामीहरू फर्स्टमा एनिमेसन गर्नको लागि यो बटममा जान्छौँ बटम चाहिँ यो बिचको रहेको छ यो कि फ्रेमलाई हामी सेलेक्ट गर्छौँ राइट क्लिक गर्छौँ कि फ्रेम एसिस्टेन्टमा जान्छौँ त्यसपछि चाहिँ तिनवटा अप्सन तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ एउटा रहेको छ इजी इज अर्को रहेको छ इजी इज इन र अर्को रहेको छ इजी इज आउट सुरुमा हामीले इजी इजमा चाहिँ हामीले एनिमेट गर्छौँ त्यसको लागि तपाईँले क्लिक गर्नुहोस् त्यसपछि तपाईँले एनिमेसन देख्न सक्नुहुन्छ इजी इजमा चाहिँ के भएको छ भन्दाखेरि स्टार्ट र इन्डिङमा चाहिँ स्लो हुन्छ तर बिचमा चाहिँ एकदमै फास्ट हुन्छ सो एनिमेसन तपाईँले यस्तो खाले देख्न सक्नुहुन्छ अब हामीहरू यसलाई हाइड गर्छौँ र मिडलमा जान्छौँ सो मिडलको कि फ्रेम माथितिर रहेको छ हामीले यसलाई सेलेक्ट गर्छौँ राइट क्लिक गर्छौँ राइट क्लिक गर्ने बित्तिकै हामीहरू कि फ्रेम असिस्टेन्टमा जान्छौँ त्यसपछि इजी इजिनमा जान्छौँ इज इनमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि फर्स्टमा चाहिँ फास्ट हुन्छ त्यसपछि चाहिँ स्लो हुँदै जान्छ सो एनिमेसन तपाईँले यसरी देख्न सक्नुहुन्छ सुरुमा फास्ट भएको छ बिस्तारै स्लो भएको छ अब हामीहरू यसलाई पनि हाइट गर्छौँ त्यसपछि हामीहरू टपमा जान्छौँ र टपको की फ्रेम चाहिँ बटममा रहेको छ हामीले यसलाई सेलेक्ट गर्छौँ राइट क्लिक गर्छौँ की फ्रेममा सिस्टेन्टमा जान्छौँ त्यसपछि इजी इज आउट इज आउटमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि फर्स्टमा चाहिँ स्लो हुन्छ त्यसपछि चाहिँ फास्ट हुन्छ सो तपाईँले बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ तिनवटा रहेको छ फर्स्टमा भनेको इजी इज इजी इजमा चाहिँ सुरुमा र इन्डिङमा चाहिँ स्लो हुन्छ र बिचको यो पार्टमा चाहिँ फास्ट हुन्छ र तपाईँको इज इनमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि फर्स्टमा चाहिँ फास्ट हुन्छ अनि बिस्तारै चाहिँ स्लो हुन्छ अनि इज आउटमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि फर्स्टमा चाहिँ स्लो हुन्छ त्यसपछि चाहिँ फास्ट हुन्छ यो सुरु सुरुमा चाहिँ यो कन्फ्युजन लाग्न सक्छ तर तपाईँले प्र्याक्टिस गर्नुभयो र यो भिडियोलाई चाहिँ बारम्बार हेर्नुभयो भने तपाईँले चाहिँ बुझ्न सक्नुहुन्छ अब चाहिँ हामीहरू सबैलाई चाहिँ यसरी यो आईमा चाहिँ तपाईँले क्लिक गर्नुभयो भने सबै चाहिँ देखिन्छ अथवा भिजिबल भइन्छ तपाईँले क्लिक गर्नुहोस् र डिफ्रेन्ट तरिकाले एनिमेसन भएको छ सो तपाईँले चाहिँ आजको भिडियोबाट केही सिक्नुभयो भने तपाईँले भिडियोमा लाइक कमेन्ट र सेयर गर्न सक्नुहुन्छ हामीहरू फेरि पनि एउटा नयाँ भिडियोमा भेट्नेछौँ तबसम्मको लागि stay safe stay healthy and bye bye